Ist er oben oder unten? Unten. Gut, dann kann ich mich äh, oben halten. Ich Wer könnte jetzt hochgegangen sein? Mal, guck mal vor dir vor den Charakter. Nein, er, er geht jetzt hoch, er geht jetzt hoch. mein Herz, mein <laughs> Herz. oh, ich hab die auch so erschrocken. Nope. Yeah! Jurassic Park. Wenn ich mich nicht bewege, sieht er mich nicht. Machst du oben, äh, Jen? Nee, ich, ich komme nur von der Ter Terrasse runter. Ach so, genießt ja. die Aussicht. Ja. Ja, ich sehe dich da oben. Mhm. <laughs> Alles klar. Ich retten. Warte, was? Wie? Was heißt ich? Ge ihr geht retten? <gasps> Wollt ihr mich no. verarschen? Geht doch nicht, geht doch nicht, geht doch nicht. Warum bin ich jetzt wieder rausgeflogen? And his name is John C. Nein, ich bin weiter. Nein! Einspinn, Einspinn, Einspinn! Yeah! Wir haben einen Freddy gefangen! Hallo! Fuck this shit, I'm out! Hallo! Ich kann auch, What? er hat sich portiert! Oh! Ja. What the geht's. Ähm. Nee, komm, so muss jetzt stehen. Hallo there. Was auch immer, okay? Was? Hä? Was war? Ich habe keine Ahnung. Was? Läuft am Haus vorbei. Seid ihr im Haus noch? Ja, ich bin wohl. Ja. Er kommt hoch, Moonwalk!